Thank you. in forno per 15-20 minuti, forno ventilato, se invece usate il forno statico 190 gradi per 15-20 minuti, controllate la cottura.